Bueno, soy Raúl Victores, presidente de la Sociedad Rural de San Pedro y vengo en representación de la Sociedad Rural. Eh, la verdad que nos parece importante participar de esta reunión, a ver si podemos este, encauzar o poner al INTA a la altura de las circunstancias que tuvo en otras épocas. Este, con mucha pena y mucha tristeza hemos visto que ha decrecido la calidad este, de, investigativa, siendo que tiene gente valiosísima y bueno, pensamos que esta es una nueva etapa y por eso estamos acá.